Всем привет! В данном видео подробно разберем то, как можно заблокировать пользователя на YouTube, как можно заблокировать э, любого э, пользователя или человека на своем YouTube канале, как можно заблокировать любые комментарии на своем YouTube канале и отнести их в бан. А для чего это нужно? Нужно это прежде всего для того, то, что некоторые пользователи не знают меру и начинают просто-напросто спамить в комментариях. А кто-то просто оставляет ссылки на контент 18+, либо же а, на различные казино. Как же заблокировать пользователя на YouTube? Заблокировать можно несколькими вариантами. Вариант первый. Переходим на любое, под любое видео на своем YouTube-канале. И под видео мы видим различные комментарии. Заходите в настройки, они обязательно. Вот у нас пошли комментарии, а, выбираем какой-нибудь комментарий, который, к примеру, нам не понравился, который содержит какой-то спам, да, к примеру. Ну, здесь, к сожалению, таких комментариев нету или, к счастью. Ну, вот выберем вот комментарий наводим на пользователя. У нас справа появляются от пользователя здесь такие три точки. Нажимаем на эти три точки и нажимаем заблокировать пользователя. После этого а, пользователь будет заблокирован. А, следующий вариант. Мы переходим на свой YouTube канал. Перешли на свой YouTube канал, нажимаем вот здесь вот на видео. Открывается вот такое вот окно. В принципе, здесь у нас а слева э, есть выпадающий список. у нас главное, контент, плейлисты, аналитика. Если у вас такого списка нету, то у вас есть вот такие сверху три точки в верхнем левом углу. Нажимаем на них. И здесь мы выбираем вкладочку «Комментарии». Выбрали вкладочку «Комментарии». Открываются различные комментарии. Например, у нас здесь есть какой-нибудь пользователь, которого мы мы хотим заблокировать и заблокировать его комментарии. Можно просто нажать на три точки также, удалить, пожаловаться, заблокировать пользователя, публиковать комментарии пользователя без проверки, назначить пользователя модератором. Если нажмем «Заблокировать пользователя», пользователь будет заблокирован. Можно просто удалить комментарий. Где же находятся все наши заблокированные и удаленные пользователи? Чтобы посмотреть заблокированных удаленных пользователей, нам необходимо перейти в настройки нашего канала. Также нажимаем в верхнем левом углу на э, три черточки, это выпадающий список, а, либо же он у вас просто есть. Спускаемся в самый низ, у нас здесь такая вот менюшечка настройки называется, шестереночка. Нажимаем сюда. Здесь а, мы видим а, различные разрешение. Разрешение. И под разрешениями здесь у нас сразу же идет вкладочка «Сообщество». Во вкладочке «Сообщество» мы видим а, здесь внизу «Заблокированные пользователи». Здесь модераторы, у вас пока нет модераторов, можно назначить «Одобренные пользователи», то есть одобренные пользователи комментарии этих пользователей будут публиковаться автоматически. Мы не будем проверять текст на наличие недопустимого контента, в том числе слов из черного списка и неприемлемых ссылок. И здесь заблокированные пользователи. Мы будем автоматически скрывать все комментарии этих пользователей и их сообщения в ваших трансляциях. Кроме того, в течение нескольких дней мы будем мы удалим все записи, добавленные ими ранее. Вот, к примеру, вот эти вот пользователи оставляли ссылки на различные казино, контент 18+, и они заблокированы. Чтобы разблокировать, мы просто нажмем крестик «Удалить», да, к примеру, и этот пользователь у нас удалится из заблокированных. Также здесь у нас есть настройки по умолчанию, вы сразу же можете выбрать комментарии, комментарии, на вашем канале. Здесь разрешить все комментарии, отправлять потенциально недопустимые комментарии на проверку, отправлять все комментарии на проверку, отключить комментарии. То есть э, на всем канале будут отключены комментарии. Сообщество в чатах, прямых трансляциях. Здесь галочку «Отправлять потенциально недопустимые комментарии на проверку». Также галочку можете поставить если вам надо, если вы хотите не получать уведомления от какого-либо канала на YouTube, то есть вы перешли на YouTube, находитесь на YouTube, да, и здесь различные каналы, которые вам предлагаются в рекомендованные. Какой-то из этих вам, к примеру, каналов не понравился, да, и вы хотите не получать уведомления от этого канала. То есть выберем сейчас какой-нибудь канал, да? Какой-нибудь, какой-нибудь. Вот, к примеру, вот этот вот канал. Мне не нравится. Нажимаем на три точки. И здесь не интересует не рекомендовать видео с этого канала. То есть нажали не рекомендовать видео с этого канала. И все. Если вы хотите отменить, нажимаете отменить либо же не рекомендовать видео с этого канала. Все, видео с этого канала вам больше рекомендоваться не будут. Вот и все. Надеюсь, данное видео было полезно. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.